бачаҳо буқои назрдаст 11000 сомон мега бозор 9800 сомон 9800 сомон қилияпти бозор озлари 11000 сомон дешияпти марҳамат ду сола шудаги буқача буқаи наз ҳар бияк на бачаҳо моли назр дудаст ина ина буқаи боевой будааст سه ساله کیلو برکش سی سی یا کم خودش سی پنجی گفته سه جوای وی سینا سه ساله اینا بچه ها بولی کلان ай 20000 сомон боло мега кило баркашора 33 кадеса боло боле калом да یازده هزار سامان Bozor da მოუზონ saldı ქრესა Ne ის და 1300 და Aka buni bozor ne nechi qilyapti? Bozor. 7000? 7000 so'm yana bozor savdo qilishsa ishlar. Qo'yda, var ochib. ака шумо ба чанд шид ака ёздаҳ та он бир бинг бака шёздаҳ ҳазор сом буда ина даҳ ҳазор сомон бука чанд сола یکی نیم سالش یکی نیم سالا ده هزار بیتیسی بزرگ شنگ کده که؟ بزرگ 9000 кадаш. 9000? Гамеш. Э моли битум нима ка? Э максингол ки максингол, максингол ки гамеш. Ин акам 10000 савдо кадаш сарина. Бачо, мазу тамошо кине. Бозор 9000 савдо кадаш. Эго мата джазманаш на бат мун. Бе бе мун. Э ёда. Ха. Майла ко? Майла. Саломат бошед. Боли наз бузасина бачо. Ха. چوغ ناجنو حتی گوشاله شف هزار بودار چند کده که؟ هف هزار گفته سه شش هزار هفت سال کرده سه اینه گوشاله شف نام جویدگی بیپاره شده گوشاله شف سه روشیده بکچه اگه چنده گوشاله شف؟ آه سه گوشلاشا یا گوشلاشا به فراش ده یوم بوش کرد فرق افتاد دیگه گوی کارپات سه گوشلا 7000 سومون بو معامله داشت Ah, hello. ای مال یک جوی که؟ مال کارپاد بود ها؟ مال کارپاد اینا؟ اینا با بسالا چشم با قچه هم نام زویده یا؟ همین روش بوده؟ خطر با مکه؟ ай на ме макаранги пишир карди на каст ва маша гозор як ту <laughs> ва бушки як кас на мега качанда нар хана ва о ина бачо ва кача буда гусала чаш дичурш кат кат буда 3400 сомона 3 метрисим савдо болят азизлар савдо зор болят гас бермеят лекин чиза ба мана Orada 50 so'm o'ylayapti mana. 3000 ko'rja 50 so'm. Chek xizmatdan bir bakın de mega Jonon pulush kardi, ba kanal pulush kardi. Bu salat bera. Ha kudon nek bu salat bugad ayme o'xshish qilmaydi. Bugad xizmatdan qilishmaydi. Namaydi uni. Bu şey palmon. To'y bu bugad mega. E be, e 50 so'm yak o'qish namaydi to'yda. Marda bo'lib. Ee, gel gel. Gel. İş bitti mi? Şu. mayli aka qulluq bo'lsin rahmat bor baraka uch ming to'rt yuzga ketdi hazor to'rt somon sohibi gov kiya ина бачаҳо бозорам тамом шудастан а а камера qilyapmiz kam kam bolalarga tashlab bola tomosha qilishadi ина бачаҳо یا هشت من کامرا دم ما هشت های کا کم کامرا دم کنم نه های کم نه بله کی نوایی نوا نه نه نه میشه وقت هشتا تمونی نوا چو بله کی مهنت کرده نه خیلی مهنت کرده خب کو اشتاجید 450 450 سا گاونس ساوزش نکرد یکا خلاص سال بیاد تا چندشی؟ چهارصد. چهارصد چند دکایی؟ هزار. اینا با چه سال بیاد تا پرسید ابدین چهارصد بوده؟ چهارصد تا مون هزار. هزار کی چندش؟ هزار کیلوات. اینا با چه هزار واتا؟ این چند بول چیلو میگیره؟ اینا با چه بازارم تمام شد. السلام علیکم اکرام شما متاسکر تماشا کردید می متاسکر تماشا کردید می گام نیست اینا بچو میوه با میوه چه با خیرمو السلام علیکم انگور چاشی نکرا سوزن سلامات خوب گام نیست اینا بچو انگورو پان سومون یوشو اینا شش تومونی آنو چاشی نکرا آنو پان سومون نمیگیرین ای نه گام نیست اکا اچه خونه؟ او اکا پت چکای کلخوزو بود اکا انو پنج چید اکا؟ انو ایش پنج سن اونو شش سمان این سه چور کلو ده سن بود چور کلو ده سمان؟ خیرمو چه هستید خیرمو؟ خیرمو سه کلو ده سه کلو ده سمان اینه بچه ها؟ خیرموش کلاب نیست؟ ای گام نیست اینا سه کلوش ده سمان سیونی سو بیشتر چهار سومون ها این انار ابی مچو انار انوری ارگنا سمشکه ارگنا انار چاست ما ده سوم اگجا یک انار یک سوم اینا بچو انار حساب بده ده سوم این انار ابی ده سوم اینا بچو انار حساب پارما бегом астмо неч пул бу кило сот сом зоркуена бачо бегом аст кило се сомон бачо калхозобода бегом аст пайдо шуда бачо ина калхозободи бегом аст азиза мана калхозободимизга ҳам бегом аст кепти кило неч пулда сомонда ина кило се сомон тоннаси to'lmas 3000. ming so'm arzon bo'ladimi yana ha tushib beramiz nechi puldan bo'ladi buni surtlari bor uyga borsangiz agar ko'rsatib mehmon qilib yaxshi bo'ldi xudo mana uyga borib o'tamiz inshaalloh buyoqimizda reklama qilamiz uch so'm azizlar сей сомон ина биягомус бачо ина бозори пайшанбе бозор бачо биягомус арко боша ина taraf тараф сини буқа savdo савдо мешава ин парада ина бачо савдо кайсан agar ko'proq olamasa kelishtirib berasiz kelishtirib beramiz bo'ldi telefon raqamlarini aytaverasizmi ayting raqamlarni to'qson uch bir yuz ellik to'qqiz bir yuz ellik to'qqiz to'qson ikki yigirma ikki hmm. to'qson ikki yigirma ikki bachoyna ekranida raqamlar memon biagomiz savo biagomiz bu tayyor shirinni pori bu haligi ekin tekinlarga juda zo'rda zo'r kuchaytirib oladi dori pori bermang shuni porini sepasizu kuchayib ketadi qancha kilosi uch so'm ha من از لب یک گم است خود شما بابتا ما سب های یوزگوت خدا لسته بر یک شام بزار کلام است بابتا سلام بولین این هم بچه ها نمکی گو کلاس هشتو دینام در کور شهر رویتون کنیم بگم رسو این هم بچه роиш мекунем бақа бизнесо го бизнесо гуспан бизнесо бар ҳама бачо тамошо кунем дар инҷа ина биагомус аст биагомус бу биагомус қайсторо бу биагомус биринчи сорт аст биринчи сорт а ина бачо якум сорт буда биагомус якум сортш бар ҳама гул гул چهار کیلو شده ده کیلو اینه بچه ها انار دخونه چهار کیلو شده ده کیلو انار سقیره خیره ها سقیره خیره اینه پاکه چه بگیری که چه سوته بگیری شده چهار کیلو شده اینه را کجا که؟ جنی کلا؟ دخونه اینه بچه ها اینه ایش چی اکه؟ 6 6 6 томон бачо ина 6 томон анор будай анора бучу анора жили ку ина 5 лимон чан ши лимон лимон ина 4 долар 4 долар 10 томон ина бачо лимон тамоша кун Истем чи истем? Арзун. Чор кило ша дах сон. Анор чан? Анор панс у шаш сон. Бордаш макар. Идо ко. Не пар ком яр. Шаш. Агар аз лагу. Яхра.